Казвам камера и след две секунди тръгвате. Ама не да вървите усинхрон с едно още на хора. Ами! Камера! Камера, бе! Камера! Е, е гледай ги! Това е Хари и от километри му личи, че се занимава с компютри. Той не знае как да им съобщи, че се е оказал баща на още едно дете. What the fuck? What the fuck? Дали, къде? Мешите ми. Мръсник! Мръсник! What the fuck? What the fuck was that? Камера. Намери перфектното място на картата. Мисля, че ще ви е хареса. I'm gay. Oh, I'm gay too. Ти знаеш, че тази кола прилича също като на баща ми. Ти знаеш, че този кабриолет прилича като на баща ми. Едно към едно. Ти знаеш, че този кабриолет прилича като на баща ми. Камера, бе! Камера!